Punta na kami ulit sa Tongli. Ano Isang station lang. namin talaga yung talagang talaga. Hindi namin naruman sa vlog. Tapos gagaling. Pag na ganito. Oo. Oh. Pati yung ano, guys, papasok pa lang kami. Sobrang mapapawaw kayo. Ayan. talaga. 哥哥，你不是吗？ Madelay. Nag-rewind ako kasi ano, nagtanong tayo kanina. Ang ganda talaga dito. Ang galing naman nila. Ay! Ito na ata yung ano, ito na ata yung pinakamalaki crabs na nakita. Ano? Oh, penguin! Hello! Ang dami na! Bye.